on a pas que de l'épicerie fine, on a également de la mode, on a du design, on a de l'édition, on a de la gastronomie et on a également réalisé des expériences en réalité virtuelle pour pouvoir mieux plonger le consommateur et le visiteur à travers nos univers et nos entreprises en Guadeloupe. Quatre euh, créoles euh, de la côte sous le euh, à Bouillante. Nous avons amené quelques kilos de rillettes de marlin à faire découvrir à tout le monde ici euh, à Saint-Malo. On est sur une émulsion betterave coco, euh, accompagnée bien sûr de cette truffe, euh, magnifique truffe de rillette à la manioc et un coulis de mangue. Voilà. Bien sûr, on est la bouillotte, donc ben, on est chauvin. <laughs> donc on va y aller pour la touche sucrée. Merci monsieur maître volontaire. Donc on nous a vous le pour découvrir